Vezi? Ce murdăre? Păi ce intră benzina în carburator? Nu intră repede și suficientă? nu se accelerează. Înțelegi tu? Deci benzina foarte proastă. Deci pe partea asta e albă și pe partea asta e mai negră.